Buenas tardes, mi nombre es David Barceló y mi empresa se llama Barceló Denta, la cual ofrece servicios dentales a las clínicas dentales y a los, dentistas. Mi experiencia con FAS es buenísima. El Abraham Sánchez es un profesional increíble y si ustedes necesitan alguna necesidad de en contabilidad en sus negocios, eh, se los recomiendo porque él siempre va a estar tanto de sus negocios, de sus papeles y siempre todo lo va a tener en orden y no van a tener necesidad de preocuparse por ningún problema de la contabilidad de su negocio, por eso se los recomiendo, recomiendo FAS para su negocio.